Allez. واحد يضل يطخ واحد يضل يطخ وواحد يجي معي جيب جيب السيارة بالنزي ابعد قنبل ارجع ارجع ارجع ارجع ردوا رجعوا بعدين يا عم نزلوا لتحت عاش خشينا يلا روح هيو أيوة، نار هم هذول اللي ضايلين اخر ثلاث Прям до нього збор. Ворог сожру, ворог сожру. Демби, демби, стой, демби. 500 я же мам сейчас. Aa, Kendine bil. Eee! ايه استنى استنى استعجلش استعجل استعجل استعجلش استعجلش كوام هذا النوك نور نغامر الشركات لا لا بسرعة بسرعة اشتبكوا مع حدا location. عاش ابن في واحد ثاني في واحد ثاني ورا البيت ورا البيت ورا البيت ابو نزيه ابو نزيه البيت لحظه تبعك فجر السياره دير بالك روك روك روك روك في عندك واحد قريب يلا افتح ايه قبل توقعش نوك قبل نزيه عندك نيد في بعد واحد enemies ahead فوت فوت جوا فوت جوا تعال جوا ما عرفني هذا معناه انا وقفتك في مكان خطر استنى انت يا استنى استنى استنى استنى استنى استنى واحد عاش الهيد شوت ما ليش حالك محترف ما بعرف صاحبه وينه Enemies ahead!